Al momento de disparar lo que sale es energía pura, creando así una gran potencia y un gran empuje. Vamos a verlo ahora. Pues bien, pueden ver la potencia de este.